Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Насправді проведення таких е, заходів надзвичайно важливо, особливо це важливо для депутатів, які на сьогодні не є підкріплені великими політичними силами, великими фінансовими чи модійними ресурсами. Адже е, представники великих партій, на них працює вся вся партійний механізм, весь адміністративний механізм. На відміну від самовисуванців, представників малих партій, дійсно для них потрібно проводити такого роду заходи для того, щоб вони самостійно вчилися будувати виборчі компанії, то, тобто, що вони самостійно вчилися е, бути не просто учасником, а конкурентом цих виборчих перегонах. Ну, Це надзвичайно важливо, дуже дуже правильне рішення. Таких заходів, мені здається, має бути надзвичайно, е, має бути якомога більше. Е, загалом це функція ЦВК, центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій. Отака освіта кандидатів, освіта учасників виборчих процесів для того, щоб вони якомога в повнішій мірі могли б використати Е, можливості, які створює для них е, суспільство, які створює для них законодавство для якомога повнішої конкуренції, якомога повнішого відображення е, волі громадян. Так що дякую академії, ви на правильному шляху Бог допомогу.